Good morning, good morning, good morning mga katropa! <laughs> Yun mga katropa, lalabas ako ngayon. So, papakita ko sa inyo ano yung nangyayari sa labas no, dito sa Saudi Arabia. Kasi may curfew na nga ng mga katrops. From uh, ah, 7, no? From 7 p.m. to 6 a.m. No, hindi kami pwedeng lumabas. So, pagkatapos lang ng no, 6 a.m. doon kami pwedeng lumabas, no, mga katrop. So, yun. So yun, lalabas tayo. Papakita ko sa inyo kung anong nangyayari sa labas sa coronavirus na yan, no? Ang daming naepektuhan dito sa Saudi Arabia. Start ngayon, wala na kaming pasok. Yun, antay na lang kami ng sahod sa next month. <laughs> mga trabaho. <laughs> mga trabaho, yun yung mahirap dito eh, no? Pag walang trabaho, nakakabagot, no? <laughs> yung pagkain namin pa ulit-ulit lang, indume, yun, yun, itlog, indume, itlog. Yun na yung pagkain dito. <laughs> so, yun, tara, napakita ko sa inyo kung ano nangyari sa labas. Dadalhin ko kayo doon. yun no, mga tropa, pinakita ko sa inyo yung nangyari sa labas no? So may mga establishment pa rin na bukas Establishment na mga bukas tulad ng bakala yan. Yung iba, yung mga cab sa restaurant open pa rin sila for take away, wala na silang dining So yun, marami-rami pa rin sasakyan Yung mapansin natin, walang mga taxi Yun, mga private car, yung mga gamit nila, yung mga sarili sasakyan no, mga... So yun lang yung may share ko sa inyo ng no, mga tropa Salamat, salamat sa mga nanonood no, sa vlog na to Thank you ng marami <laughs>